Facebook X, boleh spam balik RM3 setiap hari. Aha, ha. saya akan pastikan Facebook X tidak lagi garang macam sekarang. Diumumkan ketibaan Wa'i Yasi bin Hamrun bin Man bin Arifin bin Raden Sentosa dari Semarang, Indonesia. Dipersilakan. Apa khabar semua? Wa'i, mic, mic. Seri, seri. Eh, pasal pop mic besar sangat ni. Sponsor, sponsor. Ha? Oh, sponsor. Okey, okey. Teruskan, eh. Assalamualaikum. Eh, lupa terima saya. Assalamualaikum. Ha, apa khabar semua rakyat-rakyat jelata? Khabar baik. Okey, semua baik. Dia kena dekat sikit. Ha. Okey, semua sihat lah. Okey, seperti semua orang tahu lah. Kalau berdirinya saya kat sini, maksudnya dah nak pilihan raya lah tu. Sebab selalunya saya tak ada waktu tak tahun sebelum ni <laughs> So sekarang nak pelihara Barulah muncul saya Ha gitu Okey, Ini adalah YA Yes Yamrod Ah, selalunya orang YB kan YB kan, yang berhormat yang ni tak ni YA selama <laughs> dia tak ada apa dia YA je untuk cepatkan proses Yasin tak mahu lah macam-macam oh, YB YB link duk, duk cerita melerik melerik tak, tak mahu tak mahu ni nak terus Yasin nak bagi tahu tiga manifesto dan satu bonus untuk hamba lah okay, tiga tu yang pertama iaitu sekiranya saya terpilih untuk PRU ni dia jadi wakil rakyat bersemua rakyat jelata saya akan pastikan Facebook X tidak lagi garang macam sekarang Ui, dia punya garang tu tak boleh buat bincang lah ni sebab rata-rata ramai eh Niaga online Facebook ad sekarang ni Asyik-asyik kena ban Sikit-sikit kena restricted Sikit kena ban Kena buat akaun baru Kena buat banyak akaun-akaun personal Kesian penat lah kau macam ni Macam mana Facebook ads Dia boleh pijak picuk rakyat kita kita tak mau Facebook ads buat macam ni so kalau saya jadi YB yang bawah eh YB tak boleh saya jadi YB yang bawah saya akan pastikan Facebook ads tidak lagi menekan peningkat-peningkat online Facebook ah. yang kedua sekiranya saya menang saya akan wujudkan satu lagi jawatan kuasa khas untuk Facebook ads dan saya akan pastikan semua untuk chatting dan support dalam berhasan Malaysia bahasa-bahasa kita. Hal ini kerana sebab Facebook Ads rata-ratanya kena bahasa Inggeris. Apabila kita guna bahasa Inggeris jadi tak wah jadi tak sampai. Jadi tak sampai bila bila tak sampai orang kita kalau tak sampai dia nak marah tak lepas. So kena tulis bahasa Melayu dia boleh marah pang, pang. apa hal ni. Buk dan harap sensor lah perkataan-perkataan saya ni anak dan yang ketiga yang paling penting sekali saya akan pastikan semua peniaga-peniaga Facebook Ads boleh spend balik RM3 setiap hari Aha, sekarang panggil skupan saya akan turunkan balik RM3 sehari dan dengan RM3 kita boleh buat sales macam video saya sebelum ni RM3 je dan aku dapat return dalam satu setengah <laughs> macam mana seronok ke 3 ringgit sehari lah dan yang bonus ini bonus ni dia sebenarnya nasihat lah pada peniaga-peniaga online kat Facebook kat luar sana tu tolong tolong letak harga dekat kita punya ads kesian lah bayangkan kalau nak beli harga tak letak dah tengok semua benefit-benefit alamak harga tak letak dah kena PM nak kena PM lah tunggu auto reply nak kadang-kadang nak isi form lah apa padahal orang tu nak tahu harga je ha. dan kadang-kadang ada juga rakyat jelata ni seller ni peniaga dah letak harga dah tapi tak faham juga dia tanya PM berapa harga PM pro PM sis harga akhir kata <laughs> apa-apa pun undi saya untuk hari akan datang ni dan saya pastikan setiap peniaga FBS di Malaysia khususnya akan tahu cara buat FBS dengan mudah mudah murah dan semua mudah murah yang benda paling senang-senang lah apa tengok aja video-video Yasin Amron dekat YouTube dan jangan lupa subscribe. Ya. Assalamualaikum. Eh, drop baik baiklah. Okey, terima kasih kepada YA Yasin Amron dengan ucapan yang begitu memerangsangkan kali. Ish, dia pun tak tahu ke? TikTok X lagi sempoi ada pada Facebook X. Mai, mai, mai, ha? tak betul. Mai tak tahu lagi. Ayuh, dia best Kalau saya menang Saya akan buat Facebook X tu Tunduk pada kita Haa ok. Dia jadi tak penat eh. Dan Akhir kata <sighs> Apa-apa pun